Асанбаев Мұрат, Алтай Қажы көкеміздің баласы Асанбаев Мұрат мұрза болса той төріне келіп бір ауыз тілек айтыңыз. Қайтуын, қасқыр қасқатты сәйгүлікпенен дошын жаман достастады, Бауыржан көкеміздің атыменен, яғни қасқыр қасқатты сәйгілікпенен қайтуын, бұна дошын жаман достастады. Екі екей, екі, он болсын он серкені келіп аласың ал әрекеттері жасай беріңіздер шабандоздар мына бәрекелді қаракөсе тұтқабай ақсақалдың қаракөсе тұтқабай ақсақалдың атыменен барон микөш шынап кім мейіржан бет, мейіржан шабандоз тастады микөш мейіржан шабандоз тастады Марғұл елу мың теңге салымды қазыналы қария тұтқабай аты менен Марғұл Микос Шаманды тастады. Он серкені бар баласын, он серкені кері баласын әрекеттерін жасаңыздар жамандоздар көкпар көтеріліп жатыр. Әп бәрекелді, міне қасқыр қасқатты сәйгілікке тиді қайтадан көкпар құдай қаласа міне тойхананың аты досжан жамандоздың тақымында кетті құдай қаласа ал басын қой жібер енді қорас қой жібер басын әп бәрекелді мені шығарып қой жібере беріңіздер мені көкпар көтеріліп кетті құдай қаласа досжан жамандоздың тақымында кетті көкпар ол серкені бар аласың ол серкені келіп аласың қалдыбай қалдыбай мырзадан 30 мың теңге салымдар келіп түсіп жатыр салым құтты болсын қалдыбай тойхананың аты қасқыр қасқа досжан шабандоз оны ашыр көкеміздің баласы досжан шабандоз тастады